Kom ons bid saam. Here, wil U vanaand vir ons brood breek wat lewe is? Here, die ou wat hier voor staan kan net korsies uitdeel en droë brood, maar U gee lewende brood. Asseblief, Here, help, help my. Help elkeen wat luister, maak ons ore oop. Laat die Gees met ons besig wees, laat U woord 'n woord van lewe sal wees in die naam van Jesus. Amen. Ons is by Openbaring hoofstuk 6, maar kom ons lei dit so bietjie in. En Kom ons sê vir mekaar, wat het gebeur dat die eerste vraag wanneer jy Openbaring lees amper iets is soos ek verstaan nie daai boek nie. Dis te moeilik. En hoekom is dit so dat al die gurus wat dik boeke skryf oor die eindtyd, dink hulle het 'n lisensie op Openbaring? Wat het gebeur? Waar het die foute ingesluip dat Openbaring gelees word soos wat hy dikwels gelees word? As 'n boek wat toekomsvoorspellings het, as 'n boek wat hierdie ding en daardie ding en doerie ding voorspel. Ek dink ek 'n paar grepe in die geskiedenis maak, net vir jou 'n paar dinge te wys. En 'n mens kan 'n hele aand en 'n hele jaar daarmee besig wees. So ek het gedink ek gaan nie in die vroegste kerk begin hier van die 3de eeu af waar dit begin gebeur het nie, maar maar ek wil net miskien vir 'n oomblik aansluit by eh, die vraag van Jesus se disippels op die Dinsdag voordat hy gekruisig is as Jesus so die middag uit Jerusalem uitstap en sy disippels en hy so terugkyk na die Olyfberg en die disippels sê Here Jesus, U moet saamstem. Hierdie is 'n indrukwekkende gebou. En dan sê Jesus, daar gaan nie een klip op die ander oorbly nie. Dan vra sy disippels, wanneer gaan dit gebeur? Wat is die teken dat die einde hier is? En hierdie eeue is mense besig om te spekuleer oor die einde. En ek het so 'n paar voorbeelde uit die kerkgeskiedenis gaan haal uh, veral hier rondom die middeleeue, uh, eintlik die middeleeue net so na die middeleeue, 16de eeu na ons na ons toe. En ek begin 'n bietjie by Hugh Broughton, bekende Engelse skrywer. Hy het die wederkoms bereken en hy het begin deur sommetjies te maak en hy het uitgewerk die wêreld het begin op die, in die jaar 300 3926 voor Christus. En toe bereken hy in die lig daarvan dat die wêreld 6000 jaar oud gaan word en dat die wederkoms in die jaar 2072. Sjoe, wie van ons gaan dit maak? Uh dit gaan belewe. Niemand het sy boek gelees nie. Hulle sê nee, dis te ver. Onthou hy lewe wat 1549 tot 1612. Toe gaan dink 'n paar ooms, hulle moet dit beter bereken. So hier kom hulle. John Napier, die oom wat ons die amper sê ek nou wiskunde laat mee sukkel het. Hy het algoritmes uitgevind. So as jy wiskundige is, dis sy skuld. En toe vat daai man die Bybel toe dink hy hy kan die Bybel op algoritmes uitwerk. Toe gaan John Napier, Sir John Napier het geleef tussen 1550 en 1617 en hy probeer toe wiskundig die Bybel die um, Openbaring lees. En vertrou nou 'n wiskundige as hy die Bybel vat. Goed. Hy toe die 70 jaar weke. Daniël werk met hierdie 70 jaar weke in Daniël vat hy as 490 jaar, nou het hy 'n wiskundige syfer en toe verdeel hy dit in die helfte, hy kry 245 en hy besluit random random dat ehm um, elke 245 jaar in die wêreldgeskiedenis gebeur daar iets en daar het hy 'n uh, eh, want mens kan enigiets konnekteer as jy wil. You can connect connect any dot if you want to. Jy moet net slim genoeg wees. Jy kan 'n saak uitmaak dat ehm um, Rooikappie eh, regtig geleef het, sy regte kolletjies kondikteer. En toe dit word 45 jaar en toe werk hy dit soos volg uit. Hy vat die sewe trompette. Nou ons gaan vanaand kyk na die seels wat oopgaan, hoofstuk 6. 8 en 9, hoofstuk 8 en 9 is dit daai trompette daar by hoofstuk 16, daai oordeelsbakke. En hy sê dit is wêreldryke. Hy reken die laaste trompet sal blaas 1541. Nou kyk, hy leef 1550, hy die laaste trompet begin blaas toe die reformatie nou lekker op dreef was. Martin Luther het wanneer 1517 sy stellings vasgeslaan, Martin Luther sterf 1546. Ehm uh, ek behoort onthou ek was vandag 2 weke gelede daar in sy dorp in Wittenberg. Uh ek, ek dink ek het gesien 1546. Ehm um, en dan sou die laaste trompet blaas word 45 jaar tot 1786. Dan begin die finale stryd tussen Christus en die anti-kris 1639. Christus kom 1688 terug en teen 1786 het hy al die uitverkorenes ingesamel. So hy slim, hy's nog so 100 jaar voor hom. Dit gryp die hele wêreld. Ek sit daar in klein skrif. Die hele Europa het hierdie boek gelees soos chocolates. Dit was soos Tim LaHaye se boek, elke ou het hom gehad. Dis 3 maal herdruk in Duits, Frans, Nederlands en in in 'n verkorte weergawe as te Bloody Almanac is dit gepubliseer. So almal het 'n Sir John Napier boekie gehad. En almal het gesê, "Sjoe, ons gaan daai wederkoms net mis wat daan sy tyd geleef het." Goed. Die Engelse bekende, daar's 'n baie bekende Engelse prediker met die naam van Thomas Brightman. Dis nogal 'n interessante naam om te hê, Thomas Brightman. Dit is hy, hy publiseer 'n boek Revelation After Revelation. Hierin vat hy die sewe oordeelsbakke hoofstuk 16 en hy koppel dit aan sy dag. Hy sê die eerste bak word in 1563 uitgegiet met daai koningin Elisabeth se afsetting van die Katolieke priesters. Tweede een 1564 met die konsilie van Trent van die Katolieke wat alle nie uitverkorenes vervloek. 1581 die derde een as die Britse parlement Brexit nee nee o eh, wat keerle goed aanhangers weet eh, besluit teen die paus. Hy leef in die tyd van die vierde wraakbak, sê hy, wat wag op God se oordeel. Die 15 1650 sesde bak as die Jode tot bekering kom, die sewende ene 1695 dan breek die slag van Armagedon aan. So jy sien hoe werk hulle met die Openbaring. So wat doen jy? Jy kry beroemde persone en hulle begin met hierdie dinge werk. En dan begin hy hom sê, kan hom nou nie met 'n wiskundige stry nie. Ons doen hom nou sy somme op skool. Hy moet hom nou seker reg wees as hy by die Bybel kom. Ehm um, Een van die groot vaders van die pietisme, nou as jy al in Europa was of in Duitsland, die pietisme was 'n geweldige sterk religieuse beweging wat vroomheid teruggebring het. Johan Albrecht Bengel. Hy meen weer Babylon breek in 1810 aan. Jy sien dis net so na sy dood. Hulle is op slim. Ehm um, terwyl Openbaring 13 in 1832 die hierdie dier, hierdie dier met die 666 hy gaan in 1832 en nogal so ewe op die 18de Junie, Junie 1836 breek die duisendjarige vrederyk. As ons by hoofstuk 20 kom, sal ek saam met jou kyk dat ons dit reg lees, maar breek dit aan. Niemand minder nie as Isaac Newton. Nou kyk, nou trek hy daarom die heavyweights in. Sien net appels wat val nie, is nou Openbaring ook wat val. Isaac Newton, hy reken die jaar 1715 is die groot begin van die einde. 1720 En later dink hy, o, vet, dis al bietjie naby, ek gaan nog dalk leef van daai tyd. So nou-nou gaan die ouens nie meer vir my Nobelprys gee en sê ek is die grootste wetenskaplike van alle eeue nie, want hy is in die vorige eeu aangewys as die grootste uh hy is hy begin 2000 aangewys as die belangrikste persoon van die vorige millennium. So hy hy hy, hy wil lank nie doodgaan dat hy die wederkoms verkeerd voorspel het nie, toe skuif hy dit na 1766 toe. In Amerika, een van die groot skokke, dit is eintlik 'n baie interessante storie, die storie van William Miller. As ek nou baie tyd gehad het, hierdie ou het letterlik hulle reken tussen 'n miljoen tot 3 miljoen mense gekry om al hulle geld uit hulle bankrekening te staal in Amerika. William Miller. William Miller, um begin in die 1830s begin hy werk ook weer met Daniel in Openbaring Hy vat die 2300 dae tussen die ontheiliging en die reiniging van die heiligdom in uh, Daniël 8:14 letterlik. Hy bereken die wederkoms gaan presies op 21 Maart 1843 gebeur. En soos die dag naderkom, kry hy koue voete. Dan skuif hy na 22 Oktober 1844. Nou jy moet 'n bietjie die stories gaan lees as jy dit Google. Wat gebeur op daai dag? Ek uh, dis verstommend. Mense kom in hulle honderde, duisende in Amerika. Ouens gaan trek, sê hulle daar op die 21ste Oktober, hulle bankrekenings leeg. Hulle deel al die geld uit. Ja, ek sal vir my familie gesê, "Gaan gaan dan na Willem toe, maak die bemaking aan my. Ek sal die risiko vat." Ehm um, en almal gee hulle sit daar en wag. Net teen 6:00 die middag begin die ouens moet opgee. En hy sê, "Nee nee, 5 voor 12 daai aand, 5 voor 12." Nou as die ouens tot die einde toe wag, wat gaan? Nou breek die volgende dag aan. Raai wat doen hy? Hy sit so rukkie en dan skop daai ding in wat die sielkundiges en die sosioloë kognitiewe dissonansie noem. Kognitiewe dissonansie is is 'n wetenskaplike teorie wat sê op grond van jou verkeerd bewese teorie, uh, jy ontken daai dissonansie en jy gaan net aan daarmee. So moenie dink ouens stop wat hierdie goeters doen nie. Almal lag vir hulle. Nee nee nee nee, weet julle ek het net 'n paar sommetjies verkeerd gehad, maar dit gaan dalk nou wees op uh, 29 Februarie wanneer dit 'n skrikkeljaar is. Ehm um, nader in ons tyd. So ek vat net sommer so vinnig 'n paar grepe net om vir jou te wys hoe gaan mense met Openbaring om. Nader in ons eie tyd, ehm um, is dit veral Tim LaHaye. Miskien het jy nog sy boek op jou rak 1970. Ek onthou as 'n jong ouetjie, almal het vir my gesê jy Tim LaHaye. Ag, ehm, um, ekskuus tog, ehm um, Hel Lindsey se boek gelees. Almal het nou onlangs Tim LaHaye gelees te danke aan my uitgewer. Het hulle hom verkoop, hy het miljarde verkoop daai boeke oor die left behind. Um ehm, maar dit was eintlik Hal Lindsey wat die eie tyd se eindtyd goeters ingelei het met 'n late great planet earth. En hy het eintlik die vader geword van hoe mense vandag nog oor die eindtyd dink. Ek meen die Bybel is 'n boek net vol profeseë en dit gaan in ons dag gaan vervulling. Maar mind jou, almal het dit nog altyd gesê. Um Hugh Brightman het gedink is in sy dag, Isaac Newton het gedink dis in sy dag, die Bybel is net vir hom geskrywe um, ek kon julle teruggevat het na Thomas Münzer wat daar in die stad Münster in Duitsland homself die Messias verklaar het in die wat se 13de eeu. Hy het gesê dis net in sy dag geskrywe. Uh ek kon julle vat het na Montanus die 4de eeu se profeet wat gesê het dit gaan in sy dag in vervulling. So lyk like vir my dit is die goue draad. Jy moet sê dis net vir ons geskrywe. Goed. Ja Lindsey het eintlik alles wat hy aanroer kry hy nou in al die eindtydboeke. Israel, se rol in die geskiedenis. Gaan Israel terugkeer is hulle, gaan nou 'n voorbeeld vat, gaan die tempel herbou word. Is Rusland dalk die Gog en die Magog van die Segel 38? Nou die interessante is, ehm um, ja, kom ek vat net eers die volgende een. Lindsey, hy het sy teorieë 'n paar keer verander want die wêreld het verander van 1970 af. Hy's elke keer in die moeilikheid, maar elke keer land hy weer op sy voete. Uh toe Rusland geval het, toe besef hy nou het hy 'n probleem, nou kan Rusland nie meer die eindtyd begin nie. Toe sit China. Toe China nou nie so sterk kom nie, toe sê hy dis ruimtewesens. Ja. Hy spring die hele tyd rond en niemand sê vir hom, "Ons jy uitgevang." Maar hy hy gaan net aan, hy het elke keer 'n nuwe teorie. In elk geval, sy basiese teorie is die ant die anti-kris is reeds daar. Hy het seker nooit 1 Johannes 2 gelees wat sê daar's anti-kris beteken maar net teen Christus en is elkeen wat Jesus verloon. Sê die Bybel, nie nie ek nie. 1 Johannes 2. Hoe stry ek? Maar lyk vir my hulle kan met die Bybel stry en wegkom. En mense glo hulle. Ek sê nou eendag vrou, moet ek nou regtig die Bybel teen jou tradisie verdedig? Regtig? Nadat ek laasweek in die beeld geskryf het, mense moet nie titels gebruik nie. Sê iemand, jy maar ons moet dominees dominee sê en pastoor pastoor sê. Ek sê hoekom? Jesus het gesê moenie. Jy nee, maar het so groot geword. Ek sê, né? Nee, nou moet jy so oud word. Nee. Jy help nie so oud word nie. Ja, maar uit so, dis goeie maniere. Ek sê vergeet goeie maniere. Hier's dink jy Jesus te grappie gemaak. Dink jy hy was net ernstig toe hy Johannes 3 vers 16 gesê het, maar nie toe hy Matteus 23 gesê het nie. Sommige raad vertensie breek. O ja, ouens, ag, moenie titels gebruik nie. Ag, moet dit nie ernstig vat nie. Die kerk gaan my nooit glo nie. So, in elk geval. Iemand sê vir my, hy sê vir my dom nie want hy het te veel respek vir my. Ek sê maar die Here ken my as Stefan. Ek sê oké okay daarmee. So try dit. Werk. Ehm um, So binne of meer loop sy teorie. Hy sê terwyl anti-kris wag, uh gaan daar wêreldwye bekering van Jode wees, dan gaan die Russe Openbaring se rooi perd, ons kom daarby want hulle is rooi. So omdat ons nou Rusland rooi besluit het, lees jy dan terug en dan sê jy die rooi perd van Openbaring is Rusland. Ehm um, maar sê nou hulle was vaal, dan was dit die valperd van uh Openbaring in elk geval. Dan breek die derde wêreldoorlog uit. Die Midde-Ooste word beset, dan kom China, en Daniël 11 kernaanvalle ensovoorts ensovoorts. En dit lei dan tot die slag van Armagedon. Maar die basiese ding wat ek sien in al die boeke oor die eindtyd is dat hulle sê Openbaring is net vir ons geslag bedoel. Soos ons in die 13de eeu geleef het, raai wat sou ons gesê het? Dis vir ons bedoel. Sorry ouens van die 10de en die 11de eeu, dit was 'n bietjie 'n triek van die Here dat hy dit in die kanon gesit het. Dis nie vir julle bedoel nie. Dis wat ons sê. Sorry Christene in die 1ste eeu wat vervolg is, dit was toe nie vir julle bedoel nie, dis vir ons bedoel. Skus julle dat julle dit verniet gelees het. Hoe sal jy voel? Soos ek altyd sê, as jy Johannes die apostel is en hy sê ek het 'n openbaring, maar dis eers bedoel vir die 16de eeu. Wat gee Johannes sê? Waarom maar 'n kluis tot die 16de eeu? Wat sou jy gesê het as Johannes sê soos ek altyd sê, ouens, ek wil julle vertel van van 'n man wat Microsoft gaan uitvind. Jy sê dan eers jy mense gaan op rekenaars werk en gaan jy sê en die punt is nou weer. So almal sê dis net vir ons geslag bedoel. O, die Bybel is ook 'n groot verskil om sê net vir my geslag en ook vir my geslag. Hoor jy die verskil? Dis 'n dis die verskil soos tussen lewe en dood ook vir my geslag. Ja, God gee sy woord tydloos vir elke geslag. Openbaring gaan ook aan ons geslag in vervulling, maar hy het ook vir die 3de eeu en die 2de eeu en die 16de eeu. Maar as jy die Bybel eksklusief vir jou geslag opeien, dan maak jy met die Bybel enigiets om in jou geslag in te pas. Soos Miskien is dit ek is jammer, maar ek wil hy 'n boek geskryf en ek sê ook altyd as ek my uitgee vir 'n toffie moet ek gekou word. Ek sê my vrou sê altyd Stefan, jy skryf nie koerant as jy aanvat. Dis hoe dit is jy moet daarmee vrede maak. So John Haggie, miskien ek en ek hy preek goed die oom, maar hy's 'n groot eindtyd guru, hy's nou een van die groot eindtyd ouens. Hy het 'n paar hy skryf baie boeke oor die eindtyd tans ook. En een van sy boeke Beginning of the End sê hy ons is die terminal generation. In ander woorde na ons gaan daar nooit weer 'n geslag op die aarde wees nie. In ander woorde is die laaste geslag en hy gebruik 'n klomp argumente. Sy heel eerste argument is hy sê In ons dag is daar 'n kennisontploffing soos nooit vantevore nie. Hy sê en dit is Daniël 12 wat in vervulling gaan, so jy soek 'n teks, jy het 'n standpunt, nou gaan soek jy 'n teks en krap jy in die Bybel, kry jy 'n teks, slat jy die teks tot hy pas, sê dis dit. Daar het jy hom nou. Dis wat mense noem. Ek het altyd vir studente geleer, jy gaan na die teks toe, dan hoor jy wat die teks sê, dan dan slaan jy jou lewe tot hy by die teks pas. Maar baie ouens vat die teks, dan slaan hulle die teks tot by hulle pas, soos Jeremia 29 vers 11. Nee, almal staan op hom, maar niemand het vers 12 al gelees nie. Dit eers gaan oor 70 jaar gebeur. Maar okay. Dink is nogal interessant dat dit daar staan. Dit daai goeie dinge wat die Here dink. Ja, dit staan dit oor 70 jaar sal dit gebeur. Goed, maar dit kom sal wie's ek nou om te die Bybel te glo. Goed. Plan epidemies tuister die Midde-Ooste. En dit sê hy is Sagaria 14 vers 12, die Ebola virus en ehm um, al daardie dinge en kernwapens sê hy Sagaria toe hy daar gesit het, het hy vir sy mense gesê: "Ouens, vergeet nou dat ek met julle praat. Ek sien atoombomme kom. Hulle gaan vir julle skiet met Ebola virusse en ek weet nie wat alles nie." Derde een wat hy raak sien, stigting van die staat Israel. Israel, die staat 15 Mei 1948. Dit vervul Jesaja 66 en hy vat Jesus se vervloeking van die vye boom. Ek weet nog nooit hoe kom hy daarby uit nie, maar hy kry dit reg. Want wat Jesus eintlik sê is hy die vyeboom vervloek is. Klaar met Israel. Haggai sê nou gaan Israel terugkom. Want uh, kom ek vat die Markus weergawe, Markus 12 as Jesus op die Dinsdag in Jerusalem instap en hy soek vye aan 'n vyeboom en hy kry en vervloek hy dit. Wat is die simboliek? Kom ons dink gou in die teks. Jesaja 5 sê Israel is God se wingerd. Wat gebeur met daai wingerd? Dit dra nie vrug nie. Wat weet Jesus gaan God se stad. Hy kom in God se stad. Is God nog in die stad? Nee. Is God se mense nog God se mense? Nee, hulle gaan hom binne 3 dae vermoor in hierdie stad aan 'n houtkruis. So wat Jesus sê, deur die vervloeking van die vyeboom sê hy, die wingerd het misluk, soos Jesaja sê. Maar ek bring 'n nuwe wingerd. Uh Lukas 13 vers 6 tot 9. Wanneer die tuinier in die wingerd is, julle ken daai gelykenis sal daar vrug wees. Goed. Maar hy sê almal wat uh, ons is die laaste geslag nou 1948 se rukkie terug, nê. Nee. Daar's al 'n paar van daai mense dood in die nuwe geslag op die aarde. Ek wonder hoe maak oom Haggie daarmee? Dis 'n Haggie probleem. 1948 sal amper uh, lank terug. Goed. En die terugkeer van die Jode na Israel, dit is die vervulling van Jeremia 23. Tog die interessante dat die Nuwe Testament sê die terugkeer van die Jode. Wat moes gebeur het? Ehm um, Jesaja. Jesaja 55, Jesaja ehm um, 60 het die groot droom gehad, al die nasies sal na Jerusalem toe kom. Maar dit het misluk. Die nasies het nie. So wat doen God? Wat doen hy op Pinksterdag? Hy stuur sy kerk na al die nasies. So mense gaan nie Jerusalem toe kom nie. Ehm um, derdens Israel sal nie onder heidense regering staan nie. Dit vind hy in Lukas 21. En dan vir my juffrou interessant is, hy sê die wederkoms kan nie plaasvind voordat CNN en daai ouens nie uitgevind is nie. <laughs> Ja. Want sê hy, ons lees in Openbaring 11 die twee getuies, ons sal dit nog lees. Die twee getuies is volgens Johannes in Openbaring 12 Moses en Elia. Hulle verteenwoordig die geesvervulde kerk. Hulle word doodgemaak, hulle lyke lê vir 3 en 'n half dae op die aarde nadat Johannes begin nou speel met 3 en 'n half, hoofstuk 11. 3 en 'n half dae, 1260 dae, 42 maande, 3 en 'n half jaar, alles dieselfde. 1260 dae, ehm um, 42 maande, 3 en 'n half jaar, 3 en 'n half dae. Helfte van 7. Volle getal, helfte getal. Goed. Maar sê hy daar staan in Openbaring 11 en die hele wêreld het hierdie mense gesien lê. En dit kan net gebeur as CNN daar is. Sjoe, om te dink die Here moes wag vir CNN vrou Ted Koppel. Nou kan my profeseë waar word. Ehm um, nommer 7 sataniste dui aan dat die einde op hande is. Ja wel Jesus het in sy dag Jesus is al die duiwel genoem. Onthou jy? Markus 3. Jesus sê elkeen wat godvrugtig lewe sal Beelzebul genoem word. As jy al Satan genoem? Hoekom nie? Ek het al vertel, jy het my Amerikaanse vriende kuier een keer hier in Suid-Afrika, Irwin McManus, hy het ook al gepreek by die ou kerk. En hy sê vir my Stefan, hoekom lyk jy so bietjie af? Ek sê nee, oud vir my gesê ek's by Elsebel. Nou eet net anders of dit nou. Ek is bietjie geskok. Hy sê vir my Stefan, oh by the way, is this the first time this has happened to you? Ek sê ja. Hy sê ja. Oh, now we can agree that you're just beginning to follow Jesus. I say because you believe scripture, don't you? If you follow Jesus, you will be called Beelzebub. Sê Jesus. So as jy nog nie is nie, jou geloof is te veilig en te voorspelbaar en te vervelig. OK, maar dis nie vanaand se gesprek nie, maar as ek kon sou ek. Goed. Hy sê hongersnood en epidemies. Nou die interessante vriende, hy sê daar is nou al volgens die statistiek, hy sê was dit aardbewings van ehm um, het van 115 in die 15de eeu tot 2588 1983 gegaan. Ja, maar natuurlik, raai weet julle hoekom weet ons daar's meer aardbewings vanaf 1515 tot uh, eh, 1983? Want ons het beter <laughs> wetenskaplike apparate om dit te tel. En raai wat? Jesus het nêrens gesê daar gaan meer aardbewings wees nie. Hy het net sê daar sal altyd aardbewings wees. Mens net Jesus reg lees. Nie in Jesus se mond lees wat hy nie gesê het nie. Hy het nie gesê aardbewings sal toeneem nie. Hy sê daar sal altyd oorloë en gerugte van oorlog wees. Daar sal altyd aardbewings wees. So ehm um, hy sê dis 'n teken dat ons nie pylvak is in sy nuutste boek sê hy die bloedmaan wat daar oor Jerusalem gehang het. Ons gaan nou in Openbaring 6 egter lees, die bloedmaan gebeur net by die wederkoms. Net by die wederkoms. staan in die teks, nie wat Stefan sê nie. Jesus sê as die seun van die mens kom, sal die maan soos bloed word. Hoekom? Dink gou nie simbolies Hoekom sê Jesus sal die maan soos bloed word as hy kom? Hoekom sal die son donker word? Want hy is die lig. Hy sit die hemelligte af. So dan gaan die maan so. Het jy al gesien as daai lig van jou so stadig blaas? Of sê Rio staat daai liggies wat so kan dof. Dit gaan so boom af. So die maan word bloed as Jesus opdaag. Hy hy word so pikdonker dan sit hy af. Goed. So geliefdes, Ons is in die greep van mense wat vir ons sleutels gee om die Nuwe Testament te lees wat die Nuwe Testament nie vir ons gee nie. Ehm um, en hierdie is my eie stukkie humor op dit. My eie ehm um, tyd, ek was verlede week in Amerika en toe sê ek vir die ouens weer 'n keer daar vir my vriende, kom tog Afrika toe, julle gaan die eindtyd misloop. Want in al daai boeke van Hal Lindsey en Tim LaHaye gebeur dit in Amerika. Raai waar? New York. Raai waar? Amerika. Waar vind die rapture plaas? In Amerika. Waar vind dit nooit? Waar is, waar word nooit in enige eindtyd boek iets gesê oor een kontinent nie, oor Afrika. So ek sê vir jou ons kom Afrika toe. Die interessante is geliefdes en ek um, ek sien as ek byvoorbeeld Openbaring 13 lees, daar waar staan daai daai diermerk mense. Wag, en dan begin hulle met hierdie rekenaarskyfies. Ek het nou van dit uitgehaal want ek het duisendes van daai wat die ouens sê dis 'n teken van die tyd. As hulle daai goedjies onder jou hand gaan inplant, daai chip. Is iemand vir my nou eendag? Hy gaan nou weer begin loop eef van die dae voor die verkiesing ook en so aan. Die ouens het altyd iets nodig om jou mee bang te maak. Uh uit die Bybel uit, bedoel ek ook. As jy nie tot bekering kan kry nie, maak hulle jou bang uit die Bybel uit. Dit troos jou nie altyd nie. So daai chips op hulle hand en op hulle voorkoppe. Maar net in hoofstuk 14 en volgende keer as ons hoofstuk 7 lees, staan daar ook Christus het ook 'n 'n chip op sy mense, maar niemand lees dit nie. Weet jy dit? Want niemand het dit vir jou geleer nie. Daar staan Jesus merk sy mense. Satan merk sy mense 666. Net nadat hy hulle gemerk het, staan daar Jesus skryf weer sy naam op sy mense. Maar niemand is bekommerd oor Jesus se merk nie, maar sê nou die duiwel het my al gemerk. Dis verstommend geliefdes wat mense in die naam van God met God se woord doen. En en hier help die argument nie eers meer hulle bedoel dit goed nie. Want die Bybel sê vir my, Jakobus sê vir my, as jy 'n leraar wil wees, moet jy die woord reguit lê. Moet baie versigtig wees om uit God se woord te leer. Jy moet die woord regsny. So as ek hierdie dinge sê, geliefdes, probeer ek dit met alle verantwoordelikheid sê wat die Here my voorgeroep het om sy woord uit te lê. Dat ons nie met God se woord moet mors en om agter ons laat buik spreek nie. Ons moet God se woord laat praat soos God praat. Terloops, gaan lees Openbaring 13, daar staan hy merk alle mense, klein en groot, ryk en arm. Dink jy ouens in modderhitte sal ooit 'n rekenaar skuifie kan bekostig? Nee. En dink jy dink jy 'n babietjie van 3 gaan hom opsit? Daar staan hy merk klein en groot, alle mense, behalwe die wat die merk van die lam het. So hy merk almal, dis universele merk. Dis Satan se merk en is Jesus se merk. En as ons later vanjaar weer by hoofstuk 13 kom, sal ek 'n um, ehm, bietjie meer detail daaraan spandeer. So, ons moet die eindtyd reg verstaan. So ek het so vinnig deur so 'n paar eindtydboeke gaan. Ek is jammer om jou te leer te stel oor jou boeke wat jy dus daaroor gelees het, maar ek's nie jammer genoeg om dit nie te gedoen het nie. Want geliefdes, ek het net die woord van God nodig om die woord van God reg te verstaan. Daarom moet ons die eindtyd reg verstaan. Hier is een van die groot foute. So as ek wil weet wat bedoel die Bybel en wat bedoel almal as hulle praat in die eindtyd? Waar gaan ek kyk? Die Bybel. Wat sê die Nuwe Testament oor die eindtyd? Dink jy nie dis 'n goeie vraag nie? Ek sit saam met 'n kenner. Wel, ek weet hy's 'n kenner want hy sê hy het 'n boek daaroor geskryf. Maar lyk vir my as jy 'n boek geskryf het, sê 'n kenner. Is dit nie verstommend nie? Hou sê noudag vir my, daai ou se kenner het net so 'n dik boek geskryf. Ek sê ek ken ouens wat nog dikker boeke geskryf het en ook verkeerd is. Die dikte van jou boek gee nie maak nie die regte van jou reg nie. Ek weet nie of dit sin maak nie, maar jy's nie meer reg as jy 200 bladsye ekstra geskryf het nie. Ek weet want ek sit met studente se proefskrifte. Ek sê vir hulle, jy kan maar weer begin. Daai 200 bladsye maak dit nie. Ekskuus, dis 'n ander gesprek. Goed. So verstaan die eindtyd reg. So kom ek vra wat sê die Nuwe Testament oor die sogenaamde eindtyd? Hier's dit. Kom ek vat die drie groot tekste oor die eindtyd in die Nuwe Testament. Eindtyd het alles met Jesus te maak. As jy Jesus losmaak van die tyd en omdat ek nie so geleer is nie, my goeie oupa wat my alles van die Bybel geleer het, maar hy het ook hier en daar 'n paar losdrade gehad soos ek ook het. Uh, ons is altyd onder konstruksie en ons hou altyd aan leer. Maar my oupa, ek onthou, dan sit ek daar in Heidelberg. My oupa het in Heidelberg gebly so in Transvaal. En dan sit ek en hy so vir uh, op my ouma se rooi gepoleerde stoep met my ouma se gebroude koffie, lekker en kuier. Dan sê my oupa vir my, my kind, dis die laaste dag. Hy sê jy moet vir jou ma sê, dis nou sy eie dogter, maar jy moet vir jou ma sê jy bly te naby aan Sodom. Sê ek oupa, waar's dit? Hy sê dis daai Johannesburg. Hy sê dis Sodom. Hy sê Pretoria is op pad na Gomorra toe. Sê ek oupa, moet ons Heidelberg toe vlug. Hy sê my kind, dis nie grappies nie. Die laaste dae is op hande. Dan sug hy en dan onthou ek moes ons stil sit vir 3 minute net oor daai skok kom. En ehm, stil sit. Die laaste dae, Sodom en Gomorra. Maar vriende, die vraag, die regte vraag is wat sê die Bybel? Jesus bepaal alles kan oor niks praat in die Nuwe Testament of jy praat nie oor Jesus nie. Ou sit nou eendag met my oor die Sabbat en stry. Ek sê wat van Jesus? Hy sê wat van Jesus? Ek sê wat van Jesus? Hy sê wat van Jesus? Ek sê wat van Jesus? Bring Jesus nie gesprek in. Want Jesus het iets met die Sabbat gedoen. Ek sê vir jou het jy nog nooit Markus 2 gelees of Lukas 14 gelees of Johannes 5 nie? Hy sê jy het. Ek sê nie jy het nie, want dan sou jy Jesus nie gesprek gebring het. Wat doen Jesus met die Sabbat? Ek het groot geword dalk soos julle ook op die 10 gebooie. Is niks verkeerd nie, is reg. Wat van Jesus? Ons het die 10 gebooie gebruik om Jesus te lees. Ons moet die 10 gebooie deur Jesus lees. Maak 'n groot verskil. Jesus se nuwe wet is maar is maar is is die bergrede. Ons moet deur die bergrede uh die 10 gebooie lees. Jesus het die wet gegee. Hy is die nuwe wet. 1 Korintiërs 11, Galasiërs 6, die wet van Christus. Nie meer die wet van Moses nie. Dis nie meer die 10 gebooie nie. Dis nou Jesus se wet, sê Paulus. As jy met Here Jesus die 10 gebooie lees. Baie gesprekke, ek het al Bybelskool op Bybelskool gehou oor God se wil en as die Here wil moet ek nog Dinsdag gaan te in Parel op ene hou oor God se wil. En dan sê ek altyd vir ons wat van Jesus. Moes nou die dag daar in Brisbane preek, moet ek ons nou praat oor God se wil, sê ek, wat van Jesus? Nee, maar wat van Jesus? Ek sê jy kan nie 'n keuse maak of jy in Brisbane moet bly of in Johannesburg sonder Jesus nie kan nie besluit wat se werk jy doen sonder Jesus nie, want jou lewe behoort aan Jesus. Och, hierdie week het 'n ding my vreeslik ontstel. Rudolf Botha wat by ons Ekerk werk, skryf 'n ding. Julle, daai ding het al duisende kere sy herhaal. Dit het my wakker gehou die nag. Ek was so ontstel. Die Here het my skoon gebou. Ek skryf vir Rudolf, ek het nie woorde nie. Hy vra, "Hoekom is ons so ontstel oor Malema, nie ontstel oor Jesus nie?" Hy sê Malema vra grond, Jesus vra alles en ons sê, "Liewe Jesus." Hy sê, "Weet jy hoe gevaarlik is Jesus? Hy wil nie jou grond hê nie, hy wil alles hê. Hy wil jou grond hê, jou lewe hê, jou hart hê, jou geld hê, jou besluite hê, waar jy bly hê, wat se klere, wat se alles, alles. Dis nie reg nie. Jy besluit ek word 'n ingenieur." Jesus sê, "Wat van 'n straatveer?" Nie oor my lewe nie, my ek moet iets met my lewe doen. Jesus sê, "Probeer, maar ek kan vir jou help." Nee, nee, nee, ek doen met my lewe. Jy moet dit net sien. Hy sê, "Hoekom sê ons ontstel oor Jesus nie?" Ek vir Rudolf sê asseblief moenie weer sulke goeie skryf nie. Skryf sagte goedjies. Dat mense kan slaap in die aand. Only Jesus. Ons begin I don't want to leave a legacy. So as jy oor die eindtyd praat, tyd Jesus, toe hy kom, vat hy die tyd en hy doen iets met die tyd. Die vroeë kerk het dit verstaan. Raai wat noem hulle die tyd? Voor Christus, na Christus, Die vroeë kerk het begin om die jaartelling wat die Romeine die jaartelling aan die hand van die stigting van Rome. Onthou julle Romulus en Remus, die stories van die wolf? Rome gebruik en dit was die telling van die Romeinse ryk. Uh ab urbe condita AIB het dit afgekort. Toe kom die vroeë kerk, toe sê hulle anno domini. Die jaar van ons Here. Vroeë kerk het eintyd verstaan. As Jesus kom verander tyd. Dit reg. Hebreërs 1. Jesus lei die eindtyd in. In die laaste dae sal ek op baie maniere sê die Here, sal ek met my volk praat. Mag nie ou dae ek op baie maniere gepraat, maar in hierdie laaste dae het ek met hulle gepraat deur die seun, deur die seun. Dan staan daar letterlik in die Grieks, vertrou my maar, in hierdie laaste dae, die letterlike Griekse woorde, die die Griekse woord vir die einde, eschaton. Waarvan die groot woord eschatology kom. En dan staan daar in die Grieks entais eschatais hemerais in hierdie laaste eindtyd dae het God met die wêreld gepraat deur die seun. So as Jesus kom, draai God die tyd na Jesus tyd toe. Tweedens, Die Heilige Gees, sy uitstorting sê ons is in die eindtyd. Joel, in die eindtyd, in die laaste dae sal God sy gees uitgiet. Handelinge 2 op alle vlees. So die eindtyd het met God te maak. Nie met um Bill Gates en wie ook al die anti-kris is nie. Ek sal nou as ek by Johannes 13 kom so paar ons uithaal wat al die anti-kris rekord geslaan het. Ek onthou dit was Billy Sunday wat daar in die Eerste Wêreldoorlog gesê het keiser Wilhelm is die anti-kris. Hy sê if you take hell and turn it upside down, you will find the words made in Germany written underneath. <laughs> Ah. Uh, dan sien hom kwaad. Goed. Derdens vals verteen vals verkondigers van die woord dan eers. 1 Johannes 2. Jy het gehoor dat daar baie dat die anti-kris kom, daar sal baie. Um Judas brief vers 17 sê ehm um, daar's mense wat uh mense wil jy mekaar maak met vals leringe en dit gebeur in die eindtyd. Dit gebeur in Judas se dag. Een Petrus ook. Daar's mense wat die woord verdraai in ons midde. Dis die teken van die einde. 1 Johannes 1 Petrus 3 Judas ensovoorts. So geliefdes, die eindtyd breek aan met die Nuwe Testament. Jesus kom, hy draai die tyd. Dis nou Jesus tyd. Nou gebeur die eindtyd vanaf Jesus se eerste koms tot by sy tweede koms. So my oupa's reg, dis die laaste dae, maar dit was al in die 13de eeu ook en in die 2de eeu. En in 1948 en in 2019. Goed. En nou is ons by Openbaring 6, lang inleiding, né? Maar ek dink is nodig dat ons bietjie die net bietjie voel hoekom is dit dat Openbaring in hierdie chaos is. En hoekom is dit so dat mense Openbaring lees soos hulle hom lees? Want as jy as jy Openbaring verstaan een as 'n profesieboek met profeseë wat net vir ons geslag bedoel is, dan gaan jy daai tekste timmer totdat hulle praat wat jy wil hoor. Dan gaan jy as jy 'n bloedmaan in Jerusalem sê vir die Christene sê, "Slaan dekking, mense." Laas wanneer was dit laas jaar as daar mos een van haar bloedmaan? Ag, julle. Christene het koue koors gehad. Hulle skryf my hier in Pretoria dat hulle sê hulle is so bang die duiwel kom en wat alles. Dan sê ek, "Ons kalm, kalm, kalm." gaan lees net hoe die Bybel dit gebruik. Goed, so. Openbaring 6. Jesus is pas in die hemel. Kom ons vat die storie. Jesus het pas in die hemel gegaan uit die boekrol hoofstuk 5 uit sy Vader se hand gevat. Die raadsplan vir die wêreld. Dis gesluit met sewe seels. Nou maak Jesus een seël, een seël oop. Soos hy die seels oopmaak, is daar vier ruiters, perde met ruiters op wat losgelaat word. Ek gaan nou daai stukkie verbygaan. Hierdie vier perde vorm 'n eenheid. Hierdie vier perde tref die godlose wêreld. Die goddelose wêreld. Die vraag agter hierdie perde se werk is: wat doen God met hierdie sondige wêreld? O, vandat Jesus in die hemel ingaan, maak hy die seels oop, die eindtyd op aarde is die ruiters, vier ruiters wat deur die geskiedenis ry. Kyk net gou saam met my hoe eindig hoofstuk 6. Die groot dag van die Here het aangebreek, wie sal kan staan? So eindig hierdie hoofstuk. Wanneer is dit? Die einde van die eindtyd. Waar is hoofstuk 6 vers 1? Begin van die eindtyd. Waar eindig hoofstuk 6 se laaste vers? Einde van die eindtyd. Haai, julle het julle gedink Openbaring is so maklik. Kan jy dit glo. Hoofstuk 6 vat jou dus vandat Jesus in die hemel is totdat hy weer terugkom. Verskriklik maklik. So hierdie vier ruiters verteenwoordig die bewegings van ons gaan nou sien wat se inhoud van hulle. Ehm um, van die goddeloosheid reg deur die wêreld totdat Jesus weer kom. So die eindtyd is tussen Jesus se eerste koms en sy tweede koms. Ons doen nie vanaand hoofstuk 7 nie. Hoofstuk 7 vertel weer wat gebeur met die gelowiges tussen die begin van die eindtyd, want waar eindig hoofstuk 7? Ook by die einde van die eindtyd. Ook by die wederkoms. So jy kry twee beelde. Hoofstuk 6 vertel wat gebeur in die goddelose wêreld. Hoofstuk 7 vertel wat doen God met Christene. En wat gebeur met Christene op die laaste dag? En hoofstuk 6 vertel wat gebeur met goddeloses op die laaste dag. Twee anti-spieelbeelde. Dit gebeur met goddeloses, dit gebeur met regverdiges. Dis mooi, né? Sommige sê hierdie is 'n boek oor die Here. Dis nie 'n boek oor gogge en gaggas en goggas en al daai goeters nie. Dis 'n boek oor Jesus en wat Jesus doen. Kom ons kyk. Eerste ruiter begin ry. Eerste ruiter. Ons sien as die seels oopgemaak word, hoor ons daar kom 'n wit perd uit, 'n harde stem. 'n wit perd en 'n ruiter, hy het 'n boog en 'n kroon. Ehm um, en hy het die mag om te oorwin en hy doen dit ook. Hy het 'n oorwinningskroon, Stefanos, nie 'n diadem. Ons sal later in hoofstuk 7 sien Jesus en die uh, die die diadem is 'n heerserskroon, daai kroon wat die keisers dra. Hier is dit 'n Stefanos, 'n oorwinningskroon. Dit beteken hy het klaar gewen. Nou hier is ons probleem. Hierdie eerste ruiter. Onthou Jesus laat hulle los. Nou sê baie mense um, ons onthou almal daai mooi lied van Janita Du Plessis die ruiter op die wit perd. Dit kom uit Openbaring 19. Daar's 'n duidelik Christus. Wat het wat se wapen het Christus? Hebreërs 4 en Openbaring 19. Swaard. Wat se wapen het hierdie dier? Ag, het hierdie ruiter. Pyl en boog. 'n baie gevaarlike beeld. Kom ons vat gou 'n paar tekste net om dit te dek. Markus 13 vra die disippels vir Jesus, "Wanneer gaan die einde kom? Wat sal die teken wees?" Jesus sê, "Wanneer julle die gruwel van verwoesting in die tempel sien. Julle weet die einde is hier." Waar verwag mense eintlik nie boosheid nie op die heiligdom van die Here? Waar gaan die Satan homself die beste ingrawe? In die heiligdom. 1 Johannes 2 Die anti-kris sê Johannes vers 18 is elkeen wat Christus verloon. Hulle kom uit julle midde uit. So waar kom die anti-kris? sê Johannes uit die kerk. Dis net Hollywood wat sê hy's in die wêreld. Dit pas Hollywood om Hollywoodiese flieke te maak en Christene bang te maak. Want ons ken nie ons boek nie. Ons boek sê die anti-kris kom uit die kerk. Paulus sê 1 Korintië 2 Korintiërs 11 Satan verander homself, onthou julle, in 'n engel van die lig. Het jy al ooit gesien as die Satan jou kom versoek, daar gaan jy op met 'n um, ehm, met 'n visitekaartjie en sê: "Goeiedag, ek is Lucifer." Na blaas stoom uit sy neus en hy het 'n rooi vurk en hy sê: "Ek gaan vir jou braai, meneer, mevrou." En die volgende 30 sekondes gaan ek jou versoek nie. Hoekom die duiwel na jou toe? O, as hy eers weg is, weet jy hy was daar. Gil jou hier, Ek wil jou daar. Hy verander homself in 'n engel van die lig. Hy hy lyk amper soos Jesus, maar jy moet baie mooi kyk. Jesus het 'n swaard. Maar hierdie ruiter op die wit perd kom met 'n pyl en boog. En hy's 'n moordenaar. Jesus red hom. Kyk wat kan hierdie hierdie hierdie een doen. Hy's 'n moordenaar, hy's 'n oorwinnaar en hy kom om om op 'n wrede manier mense onder beheer te sit. Ek onthou 'n ou kerkvader vertel, hy het eendag gedroom en hier staan hierdie heerlike wese voor hom. En hy sien dis die Here en hy val op sy knieë. En toe hy op sy knieë val, onthou hy die skrif want want hy het Galasiërs 1 onthou. Moenie eers 'n engel uit die hemel glo as hulle ander boodskap bring nie, toets selfs die engel. So as jy Openbaring het en na 'n dag 'n engel op sê Paulus sê vir die engel jy het ver gevlieg sit 'n oomblik, kom ek kom ons doen gou katkassasie. Kom ons vat gou katkassasie. Vertel my gou wat glo jy oor Jesus? Paulus sê dit ek I kid you not. Galasiërs 1. Hy sê meneer se engel glo nie. Jeg, maar as 'n engel aan 'n Christen verskyn, ho, dan dan as jy nou sê daai kerkvader toe hierdie heerlike wese staan, toe vra hy vir daai wese, "Wys my die spykerhande." Toe sê daai wese, "Ek is te heilig om spykermerke te hê." Toe sê hy, "Dan is jy 'n vals misleiding van die Satan gaan weg. Verdwyn daai wese. Christus ken jy uit aan die littekens. Hy's die geslagte lam. Christus ken jy uit aan die evangelie van die kruis. Né. Nee, daarom sê Paulus, ehm um, as enigiemand die evangelie verkondig, selfs hy self, wat verskil van die kruis, is hulle 'n vervloeking. Goed. So hierdie ruiter is vals leering. En vals leering is so naby. Dis net so. Ag man, ons draai dit net 30% kouer. Elke tweede ou wat ek um, ek doen dit nie baie nie, maar ek het al 'n paar keer vrouens gesê, jy jaag lekker aan met die Bybel. Sê ag, maar ek het dit goed bedoel, jy weet. Dis mos die standaard ver, verskoning nou. Jy weet ek het dit mos maar reg bedoel. Haai julle. Ek wil ek preek hier. Sê ou vir my, naaityd, Stefanie is heeltemal te ernstig oor die Bybel. Kalm bietjie. Ek sê wil jy ek moet dit bietjie kouer draai, dit het jy vir my sê, is dit bietjie warm? Kerk het ruk terug het hulle my gesê ek hulle wil my graag weer nooi, maar asseblief die mense was bietjie ontstel. Die dominee sê vir my moes vure doodslaan. Ek soek nog so 'n brandweerbalkie ou vuur doodslaaner. Ek gedog die Here het 'n vuur op die aarde gebring. Ja, hy's die prins van vrede, maar hy bring 'n vuur sê hy. Nie waar nie, Lukas 10. Die tweede ruiter, vuurrooi. Toe daar 'n tweede ruiter gekom. Toe die tweede seël oopgaan, sê die lewende wese kom en daar kom 'n rooi perd. En sy ruiter vat alle vrede van die aarde af weg sodat mense mekaar slag staan al letterlik in die Griek. sien ons dit in ons land, sien ons dit in die wêreld. Mense maak mekaar soos diere dood. Mense raak erger as diere. Die Bybel sê dit sal gebeur. Geliefdes, as ouens my sê kyk hoe sleg gaan dit, sê ek nou die Bybel gejok, die Bybel sê dit gaan maanskyn en rose wees. En ons gaan nou 18 cm bo die lig gaan Christus na hemel toe sweef en Jesus gee vir elke Christen in Suid-Afrika bulletproof vest as jy glo en uh, 'n versekering elke week ek sal vir jou werk gee. Eh, lees jy dit in die Nuwe Testament? Jesus sê hulle sal my kruis moet dra. Jesus sê in Markus 8 jy sal doodgaan. Sterf lewe liewer vir my en sterf vir my, maar jy gaan doodgaan. Paulus sê in 2 Korintiërs 4 vers 10, ek dra die dood van Jesus met my saam. O, dis die vreugde van 'n Christen om Jesus se kruis te dra. Vrede is weg. Markus 13 vertel dit ook. Oorloë, gerugte van oorloë. Ek kyk net terwyl ek voorberei gister weer die Global Peace Index van 2018. Lyk vir my jy moet maar Australië toe emigreer. Daai donker is enigste plek omtrent waar daar veiligheid is. Die res is maar bietjie donker wêreld is 'n donkerder plek as ooit. VVO al die groot leiers kry nie vrede in die wêreld nie. Dit sal so wees totdat die Here kom en daar's 'n vuurrooi perd aan die hardloop. Mense slag mekaar. Daar's 'n swart perd, 'n derde een. Toe die derde seël 6 vers 5 gebreek is, sê die sê die lewende wese kom en kyk daar kom 'n swart perd en sy ry sy ruiter het 'n skaal in sy hand En ek hoor 'n stem wat sê 'n kwart skeppie koring vir 1 denarius en 3 kwarte vir um, gars perdekos letterlik. Ook vir 'n denarius, maar moenie die olie en die wyn beskadig nie. Dis inflasie en armoede. Soos jy nog nooit van tevore gekry het. Ek daag gou vir jou die statistiek gegee. Koring en gars is die basiese kos in die Romeinse wêreld. Dis wat jy eet koring en gars. Jy bak brood en gars, gars is bietjie vir perde hulle kos. Dis wat jy jy sit mos 'n ou bakkie om die perd se bek. Dis maar wat die perde eet en die baie arme mense eet dit ook. Nou die normale prys nou um, daar staan in die Grieks wat ek net om gou weer kry. Ehm um, 'n kwart vir 1 denarius. Nou 'n liter die volume, 'n liter koring en 3 liter gars was in die Romeinse ryk die die rantsoen. Nou en dit het 1/8ste van 'n denarius gekos, 3 liter. Nou kry jy een skeppie. Met ander woorde, die prys is 8 keer op teen wat jy normaalweg sou betaal. Jy betaal nou 8 keer meer vir koring as wat jy behoort te betaal. Dit klink soos inflasie. En jy betaal 5 keer meer vir perdekos as wat die normale prys in die Romeinse ryk is. So dis sleg. Dit sê vir jou vandat Jesus kom tot by die einde van hoofstuk 6 sal daar 'n wit perd wees, dwaling. Tweedens sal daar 'n rooi perd wees, oorlog. Derdens sal daar armoede en inflasie wees. Maar daar staan daar, maar moet net nie die ehm um, wyn en die olyfolie bederf nie. Dis 'n snaakse opmerking. Dit kan 'n paar dinge beteken. Die eerste betekenis wat dit kan hê is dat dit is die kos van ryk mense. Die ryk mense het baie goeie olyfolie, wat daai wat die laaste keer uitgedruk is en baie goeie wyn. Dis amper asof die rykes sê: "Ag, sies tog sterkte vir julle. Ons dink aan julle, net nie aan my wyn en my olietjies raak nie." Dit kan wees dat Johannes wil sê die rykes word ryker en minder en die armes word meer en armer. Dis een moontlikheid ander moontlikheid ehm um, ons weet Romeinse keiser Domitianus wat keiser is in hierdie tyd as Johannes skrywe kap in die jaar 92 'n groot klomp olyfwingerde en ehm um, druiwewingerde uit om plek te maak vir koring vir sy soldate want hulle maak oorlog die hele tyd en hulle het ehm um, kos nodig en dit maak 'n volksopstand so dis baie bekend dis goed gedokumenteer ehm um, En dis amper asof Johannes uit daai tyd uit skrywe. Want daar's aan die ander kant ook olyfbome en wingerde is hardnekkige bome. Hulle groei lank. En selfs die armes weet ons het olyfolie gebruik en goedkoop wyn. Trouwens, ek gaan nie nou daarna toe nie, maar wyn was die standaard vloeistof van die antieke wêreld. Nie water nie, wyn. Waarmee reis daai die Samaritaan? Onthou julle in Lukas 10 met wyn, nie met water nie. Hoekom? Dink 'n bietjie, water staan. Water maak jou siek. Wyn? Nee nee, so die beste, ons gaan Openbaring 14 lees wat die meeste ouens gedoen het, jy vat 50 50. Dan is jy nie so baie siek nie en jy's nie so baie dronk nie. Jy kan albei saam sit. So tot en met die uitvinding van koffie in die 16de eeu of nee, dis nie uitgevind nie totdat dit in groot vloei kom was die normale vloeistof Ons weet 'n gemiddelde Israeliet in die eerste eeu het so 1.5 liter wyn 'n dag gedrink. Jy verdun dit 'n bietjie. Daar's ook baie goeie wyn. Jy betaal jou jou meneer as jy 'n wingerd het, dan betaal jy hom in wyn ensovoorts. Ehm um, maar dit is belangrik om wingerde te hou. Ehm um, so wat daai teks eintlik wil sê terwyl inflasie in die gang is, moenie dom wees nie. Dis amper 'n Josef opmerking. Terwyl armoede in die land is, dat iemand net wysheid het in langtermyn gaan dink. Spaar net op vir 7 jare want nou kap ons al hierdie bome uit. Ons het olyfolie en wingerde nodig. Moenie moenie dom wees nie. Hulle hoor, dis of dis of dis 'n kontras tussen ryk en arm of dit wil sê spaar die land. Moenie dwaas wees in tye as dit swaar gaan nie. Um dink langtermyn. Ek dink albei betekenisse is baie mooi. Goed. Valperd. Derde ene. La vierde ene. Toe kom daar 'n vierde ruiter wat losgelaat word, die dood. En Hades het hom gevolg. En hulle is mag gegee oor 'n kwart van die aarde om dood te maak met die swaard en met hongersnood en met pes en met wilde diere. Vier dinge gebeur. Dis presies die taal. Ek is seker Johannes het in sy agterkop Esegiel 14 wat die vier strawe wat God oor Israel aankondig, klink amper net so daar is um, ehm, pestilensies, daar's hongersnood, daar is swaard en daar's wilde diere. Dis die strawwe wat Jesegiel 14 ken. En die dood kom in die wêreld in deur hierdie goeters. Genadiglik tref dit net 'n kwart wat iets sê van God. Hy keer dat 'n drie kwart val. Ons gaan dit regdeur Openbaring sien. God keer, later gaan dit op na 'n derde toe as ons by die bakke kom wat omgegooi word, eintlik by die trompette, gaan die slagoffers op na 'n derde van die wêreld. Nou sit 'n kwart. En dan is ons by die vyfde seël. Goed, so wat sê hierdie vier seels vir ons? Valse leringe, dood, oorlog en inflasie sal deur die wêreld loop vir altyd, totdat die Here Jesus kom. Al wat jou gaan help ek sê dit sarkasties, is as jy 'n eh, Jehovah getuie word, want hulle sê die mense sal al hoe beter word. Dis wat Jehovah getuies glo. Die wêreld sal al hoe beter word en op 'n dag sal dit so goed wees dan loop die leeu saam met die lam. Dit lyk nie of dit gaan gebeur nie. Nie sy Openbaring lees nie. Ewe skielik gaan ons hemel toe. So ons was nou op die aarde. Ewe skielik spring Johannes met die vyfde seël terug in die hemel in. Want onthou ons sê vir mekaar Openbaring loop so tussen die hemel en die aarde. Ek het nou nou ek net teruggaan na daai sketsie wat ek nou nou wou wys. Openbaring beweeg tussen die hemel en die aarde. Hemel, aarde. Eerste koms, tweede koms. So ons was nou in die eerste by die eerste vier seels was ons op die aarde. Nou gaan ons weer in die hemel in, die vyfde seël. Belangrike seël. Kom ons gaan terug na hom toe. Vyfde seël, die toneel verskuif na die hemel. En ons hoor gelowiges vra ehm um, dis reg onder die altaar is daar die siele van die mense wat doodgemaak is vir die woord van God en hulle getuienis vers 10 laat met 'n harde stem uitgeroep o allerheilige Here hoe lank nog voordat u oordeel en die bloed van gelowiges wat gevloei het sal wraak sal wreek wraak neem En dan word daar vir hulle vers 11 wit klere gegee en sê russe rukkie totdat die volle getal van die gelowiges hier is wat almal nog moet sterwe. Ons gaan in die hemel in. Dis 'n geweldige belangrike teks hierdie. En ons sien 'n paar dinge, so ek wil gou so 'n oomblikie daarby stil staan. Lewe na die dood. Nog 'n vraag wat mense baie kry. As die dood naby jou kom, hoe lyk lewe na die dood? Hier is ons eerste groot teks. Kom ons vat net die teks wat ons nou voor ons het. Wat sê daai teks? Johannes gaan in die hemel in. Hy sien onder God se troon, onder 'n altaar in die hemel, sien hy gelowiges wat reeds dood is. Hulle is kaal. Wat kort hulle? Klere. Wat gee God vir hulle? Wit klere. Wat vra hulle van hom? Here, hoe lank nog? Kyk hoe gaan dit op die aarde. So wat kan gelowiges hulle te bewus wees? die hemelse gelowiges van wat gebeur. Maar hulle praat met God. Hulle is nie in die eerste plek bekommerd of hulle familie kos het en of soos daai tannie wat die al daai ander kant wie die storieetjies maak wat die mense onthou jy daai tannie wat die mense so gaan sien dan wil hulle weet is oom nou veilig daar aan die ander kant en dan sê sy nee die oom maak nog die swembad skoon elke dag en so. En ek moet nou enige kyk. Sê nee, het jy 'n swembad? Ja, sê hulle nee nee. Sê sy jou pa staan nog daar met die stok, dan huil hulle. hulle. Sê ek, ek hoop die oom doen 'n nou beter werk nou dat hy dood is met die swembad. Want as dit werk, dan wil ek ook daai oom hê dat hy kan kom. Wat jy my swembad doen. Ek meen, jy kan nie net dood wees en nou, eh, ek weet. Bid jou dit aan. In elk geval. Nou sit daai mense in die kerk Sondag, so hulle cover so al die buises, jy weet, so ek net so 'n bietjie weet wat sê die waarseer, dan wil ek so 'n bietjie weet wat sê Christene en so aan so aan. Maar feite is, die Bybel sê Christene is na doods waar? By God. Hierdie teks. So as iemand nou weer vir jou vra sê, "O, ek het nou die hand in die Bybelskool geleer." As die vyfde seël oopgaan, dan sit ons hier onder die troon van die Here. Dis great, né? Daar's 'n paar ander tekste wat ek jou sommer net vinnig, ek gaan nou nie bespreek nie, Filippense 1. Filippense 1. Paulus sê wat sê hy? Hy sê ek ek ek is in twee, ek weet nie of ek moet bly en of ek moet sterwe nie. Hy sê om te sterf is verreweg die beste, dan is ek by Christus bewustelik. So jy slaap nie, jy's by Christus. O, jy gaan vir sê wat van 1 Tessalonisense 4 want dit praat die dooie sal wakker gemaak word op die laaste dag. Ja, maar Paulus kyk na mense, dit lyk soos as 'n Christen doodgaan as jy oë toe dan dit lyk so slaap. Maar wanneer jy in die hemel is, want ons is nou in die hemel, sien jy die volle prentjie. So jy sien gelowiges slaap nie in die hemel nie, ekskuus, hulle is by die Here. Bewustelik. Hulle kry, hulle siele is daar, Wat kort Christene nog? 1 Korintiërs 15. Op die laaste dag kry ons 'n nuwe liggaam. Maar ons is al reeds in die hemel, maar ons is nog nie in die ons het nog nie 'n nuwe liggaam nie. Soos reeds nog nie. Goed. 2 Korintiërs 5 vers 1 tot 10. Paulus sê as hierdie aardse uh gebou sterf, as ek hierdie lyf sterf, kry ek 'n hemelse gebou, 2 Korintiërs 5 vers 1 tot 10, dan kry ek 'n hemelse gebou. Judas brief. Judas vertel waar is die ongelowiges? Hy praat met name van die engele wat ehm um, aan God ongehoorsaam was in Genesis 6. Daai hele storie van die seuns van die van daai engele magte wat aarde toe gekom het. Wat eintlik die eerste Jonog boek uh eh, gemaak het. Toe ons toe ons um, nou die dag daar in Israel was. Ek het nou nie vir al die ouens gesê ek moes ouens ek moes julle gewaarsku het. Toe 'n paar ouens daar in die dooie see dryf van een Henog sê die hel is daaronder of Sheol of Hades is daaronder. Het julle dit gevoel toe julle daar gedryf het? Eh, eh, ek het ek moes julle gewaarsku het so twee <laughs> weke terug. Skus julle, maar julle is terug. So ek is bly. <laughs> Ehm um, maar in die Judasbrief word daar vertel van die engele wat daar in die tyd ongehoorsaam was word nou in die doderyk met onbreekbare ketTINGS gehou. So nie gelowiges is reeds in die voorstasie van die hel en gelowiges is reeds in die voorstasie van die nuwe Jerusalem bewustelik. So Filippense 1 ek is by Christus Lukas o Lukas 16 is die storie van die ryk man en Lazarus. Julle ken hom. 2 Korintiërs 5 kry 'n nuwe gebou as ek by die Here is. En nou die vyfde seël. Die Here gee vir my spierwit klere. Geef my nuwe klere. As ek in die hemel kom kaal in die hemel aan, my siel want my lyf is weg. So wat gee die Here vir my? Pragtige wit klere. En hy gaf my finaal hoofstuk 7 spierwit klere gee wat gewas is in die bloedrooi bloed van die lam. Dis mooi, né? Daar het jy nou jou antwoord op die lewe na die dood. Daar het jy al die tekste. Goed. Ons is by 6 vers 12 tot 17, ons laaste 5-6 minute. Die einde van die wêreld aan die verkeerde kant van die draad. Johannes vat my terug. Hy hy so hy vat my van die begin van die eindtyd, nou vat hy my na die einde van die eindtyd toe en hy vat my na die ongelowiges toe. Hy probeer nou sê wat gebeur met ongelowiges op die laaste dag. Kom ons gaan kyk Die sesde seël gaan oop. Dis 'n kosmiese katastrofe. Kyk gesaam met my, vers 12. Aardbewing. Die son word swart en die maan word bloed. So hier het jy 'n bloedmaan. Wanneer begin die bloedmaan? By die wederkoms, oom, lees die Bybel. Hou hoef jy nie 'n dik boek te skryf en nog 'n miljoen dollar te maak nie. Nou kry jy daai geld vir die Here se werk gegee. Hoef jy nie nog 'n klomp Christene kwaad te maak nie. Praat ek op 'n aand jy so by so Bybelskool hierso en nou moet ek ergens op die radio praat later die aand oor die oor die bloedmaane toe die bloedmaane Pretoria in vrees gehad het. En nou soos ons terugreis het ek en Maritjie in die kar en luister en dan nou sê dan nou sê die ou wat daar praat, ek weet nie eens wie nie, iemand. Hy het, hy het vir hy het vir 3 maande 'n studie gemaak. Nou vra Maritjie vir my nou skat, het jy 'n studie gemaak daaroor? Ek sê ja, 30 sekondes. Ek sê want ek weet wat die Nuwe Testament nou sê, ek het die tekste net weer gaan lees. Die Nuwe Testament sê as die seël oopgaan, is dit vers 17 die laaste dag, die groot dag, die dag van die Here, dan is daar 'n bloedmaan. Dis nie ingewikkeld nie. Glo my teks, ek glo die Bybel. Glo die Bybel. Soos ek die Bybel het en ek kan die Bybel lees, dink baie mense wil net nie die Bybel lees nie, maar dit klink dan indrukwekkend as jy kan sê, jy weet, ek het vir 3 maande navorsing daaroor gedoen. My goodness and gracious. Dan word wonder ek baie keer wat maak ons met God se woord? Glo ons dit? En toe ek dit sê op die radio, dis almal kwaad sê ek, moet ek nou alweer die Bybel teen teen julle tradisie verdedig? Regtig? Hoe glo julle nie die skrif nie? Want wat dit beteken as God opdaag, sit hy die son af soos hy kom. Tjoo, tjoo, tjoo, sit hy al die ligte af. Hoekom? Want die antieke mense glo die die planete en die son is gode. Raai wat se name het hulle? Jupiter, Mercurius, Venus, Aarde, wel, Aarde, Mars. Saturnus. Wat is dit? Gode. Hulle glo die goed lewe, die sterre lewe. Hulle sê jouself se donker planeet wat swart lig op jou afskiet. Daarom het die ou Psalm, wat se Psalm 121 sê met oppas vir die maan, laat jy nie maan steek kry nie. Want die maan skiet ook nog allerlei ligte op jou af. En al die sterre vers 13 val uit die lug soos 'n vrye boom. En die hemelruim word opgerol want God het dit nie meer nodig nie vers 14. En dan wat gebeur op aarde? konings van die aarde, al die magtige ouens en die generaals, die rykes, die sterkes, die slawe, die vryes, gaan kruip in grotte, weg tussen die klippe en die berge en hulle roep dan. Nou begin hulle die plekste nog vir die Here vra, maar dis nou te laat. Nou begin hulle bid tot die berge. Plekste toe hulle dit moes gedoen het, toe hulle Psalm 121 moes geleer het. Ek kyk op na die berge, maar God is bo dit. Nou praat hulle weer met die berge. Val op ons en steek ons weg vir die gesig van hom wat op die troon sit en die oordeel van die lam. Wat het die hemelse kerk gesing in Openbaring 5? Aan hom wat op die troon sit en aan die lam kom toe die eer en die heerlikheid en die aanbidding. Wat sê die sondige wêreld as dit te laat is? Klip help, berge help. Kyk hoe kwaad is Jesus vir ons, dis te laat. Kan ons weggesteek word? want vers 17 die groot dag van hulle oordeel het aangebreek en wie sal kan staan Oeg wat 'n vraag hoofstuk 7 antwoord dit Die vraag van alle vrae Wie sal staan op die dag van die Here Ek het geleer daar's baie vrae Ek onthou daar was so liedjie, so popliedjie en as ek hom sê, julle wat wat hom ook ken sal weet, dit gee ons ouderdom weg. There are more questions than answers. Onthou julle ou Johnny V het hom gesing. Neil Diamond het naaidag gesê hy weet net genoeg om die goeie vrae te vra, maar nie antwoorde nie. En dit is so, daar's meer vrae. Maar soos wat jy langer loop in die lewe, word jou vrae minder en meer gefokus. En daar's een vraag wat gaan oorbly. Hier's hy. Wie sal staan op die dag van die Here? Wie sal staan op die dag van die Here? Dis die vraag wat gaan oorbly. En raai wat? Jy moet en dis nou jammer ons kan nie nou aangaan tot middernag nie want eintlik moet ons nou verder lees. Ons nou hoofstuk 7 lees. Want hoofstuk 7 sê kom ek sê vir jou wie sal staan. Kom ek gee jou net een aanduiding. Dat jy net dit dat jy dat ek jou net nie dat, dat ek jou nie lig los nie. Um dit um 7 vers 13. Wie is hierdie mense met die wit klere wat daar staan voor u troon? So jy hoor daar's mense wat staan op die laaste dag. Wat doen hierdie ouens? Hulle kruip. So jy hoor daar's mense en wie is daai mense? Met die wit klere. Hulle klere is gewas in die bloed van die lam. So hoofstuk 7 vat jy ook na die einde van die eindtyd toe. Hoofstuk 6 ook. En die vraag is kan iemand staan? O ja, o ja. Mense wat gewas is in Jesus. Wat in die hemelse wasmasjien was en enigste waspoeier daar is die bloed van die kruis. Dit was jou spierwit. So, geliefdes, hoofstuk 6. Ons het vanaand met mekaar so bietjie geloop deur deur al hierdie eindtyd geraas. Ek hoop ons het bietjie van die geraas afgehaal. Ek hoop ons kom agter hoe kosbaar dit is om God se woord op God se woord se Mariete te lees, dan sy nie so ingewikkeld nie. Ek hoop julle het saam met my gesien hoe loop ons vandat die seël oopgaan. As Jesus in die hemel is, die begin van die eindtyd tot by die einde van die eindtyd. Vier ruiters regdeur die eeue, oorlog, moeilikheid, hongersnood, valse leerings totdat Jesus weer kom. Ons het ook gesien wat gebeur as ons sterf voor die einde. Waar is ons? En ons het gesien ons is in die hemel by Jesus. Ons kort nog 'n nuwe liggaam, maar ons is by Jesus. So jy weet waar is jou geliefdes wat gesterf het. Hoe lank nog vra Jesus? Hy sê nee nog 'n kort rukkie. Byt vas, gee vir julle mooi wit klere dat julle lekker warm en veilig hier aan my Vader se voete kan sit en een van die dae is almal daar. Dan gaan ons groot fees hou. Gee ek vir julle elkeen 'n nuwe liggaam. Openbaring um ehm, 21:22 en dan gaan ons groot fees hou. En ons het gesien wat gebeur met ongelowiges. Hulle wil dekking slaan, magtiges, armes, rykes, almal. Dis te laat. Wie sal staan op die dag van die Here? Vraag van alle vrae wat antwoord jy? Kom ek sluit af. Here, dankie vir openbaring, dankie dat dit oop gaan. Dankie dat die Gees ons in die volle waarheid lei, Here. Dankie dat U die wêreld in U hande hou. Here, as die ruiters ry en ons sien al die chaos rondom ons, die bloedvergieting, mense wat mekaar soos diere slag, valse leerings, mense wat die evangelie verdraai, intense armoede, in ons eie land en oor die wêreld, inflasie in ons eie land wat net hardloop. Here, dan weet ons, U het ons nie vergeet nie. Maar dankie Here dat dat daar vir ons 'n plek is in die holte van U hand. Dankie Here dat ons ons by U aankom, daar vir ons wit klere wag. En dankie Here dat dit nog net 'n kort rukkie is. Here, dankie dat ek nie soos 'n dier hoef te kruip op die laaste dag nie. Dat ek nou al kan weet waar my redding vandaan kom, dat ek nou al kan bely Jesus, net U. Here, ek wil nie 'n nalatenskap los nie. Ek wil niks doen wat groot is nie, net U. Laat my lewe deurdrenk wees van Christus totdat U weer kom. Amen. Baie dankie.